手拿枪杆，一根弯枪伸出，为国展开勇士战。侵略者打过来，地上地下一起打。侵略者打过来。